що там е, захист буде. Та нормально, давай. Дубль номер один. Так, попростіше. Коротше говоря, три, два, один. Добрий день. Хочемо представити до вашої уваги е, котли, які наші еволюційно розвиваються. Основні чотири моделі. Ще є одна така підмодель, це біролізна головка, її тут немає. Ми там питаємося від неї відійти, але не виходить, все рівно її замовляють. Ну, Саме основне, це саме цікаві ці моделі. Це у нас е, так, ми робочі назви їм дали, щоб можна було якось і собі орієнтуватися, і клієнти, щоб як запитували, то е, на, одному, на одній мові, щоб не говорили, розуміли один. Це у нас солом'яний, підсолом'яний С-20. Е, потужність до 20 кг. Е, об'єм загрузки 180 літрів. Розмір бункера 415 е, на 500 і на 850 висота. Під автоматику, все плянець, запальник. Обійник ми вже робимо всі на гачках. Дуже зручно функціональна і надійна. Це у нас е, Т-14, верхня загрузка, 14 кВт, це чисто на йде. Тут е, бункер 340 на 415 і на 680. Всіх у них канальна конвективна частина, ось тут кришка, через яку чиститься е, конвективна частина. О, Це у нас так само С20 солом'яний. На всіх на них ми вже ставимо вторинне повітря. Ну, Це F-15, функція пряма тяга, фронтальна загрузка 15 кВт. Ну, Все те саме, він е, абсолютно такий самий, як як і Т-14, тільки відрізняється, що фронтальна загрузка і клапан прямої діяти у нас є, що дуже зручно. О, І F-25. О, Тут ось уже, е, тут е, об'єм загрузки більший у нього 120 літрів. Габарити камери для загрузки 415 на 415 і 680. Ось тут покажи Ігорьок. Вон там цегла вкладена вже щелина О, і піна то е, для транспортування, щоб не повилітала цегла, поки доїде. Так, Це тут е, ставимо на них е, аварійні клапана коли тиск неконтрольовано піднімається, щоб він е, його не розірвало і він скинув тиск. Пару. Тут е, е, конвективна частина вже підсилена трубчатим теплообмінником. Тут ось кришка для очистки цих конвективного каналу. Тут стоять 9 двохдюймових труб 680 мм. Ну Це автоматика, та, яку ми облікували, це е, Харків робить її. І е, вентилятори дуже якісні на підшипниках качення, німецькі двигуни і поляки роблять. Ну Це я вже вже розповідав за неї. Отака установка. Е, самий звичайний плазморіз, він у нас куть 40. І в нас виникла проблема різати Е, рівна і багато металу. Тройка, четверка. І ми оце е, руки, на руки надіятися не приходиться, коли багато ріжеш. Навіть десь ну, важко, щоб рівні рівні були. І ми зробили, ось тут можна подивитися, як Ось Ми його практично як лінійку використовуємо. І рівненько, якісно, все, і лапшу ріжемо. З той метала йде в нас. О, Це ми ось е, зробили педалька, яка дублює оцю кнопку стартову. Ось, Нажав і пішло. Ми зробили, взяли вазовський редуктор е, з клопітьом. Трошки його тут е, досконалили, ну, адаптували під свою установку. Трос купили китайський 2,45 метр. Натяжні ролики поставили із той же ж Штверки Жигульовської. Ось такий приклад якщо Тут не можна абсолютно любу, любу швидкість переганяти чи карет, чи куди нам треба. Сюди ось через хомут, самий звичайний ось такий отакий хомут цепляється сопло і ставиться заготовка наша, і вона тяне і, і ріже, як нам треба. Е, звичайна річ, це торцювальну машину ми зробили. Ну, Що мені цікаве, це те, що е, ми тут використали, ну, зручно нею працювати, використали звичайний звичайний з картона хрестовин. Якась сільгосптехніка на Матоломі знайшли, вона нова. О, І мої ігольчаті підшипники тут, яким ну, вони тут років 500 виходять нагрузка на них. Бо ну, дивились, які такі, щоб купити таку машину, вона нам не дуже подобалася. О, це може комусь і буде. Ну і все. Оце і все, що ми вам сьогодні хотіли розповісти. Про мотоцикл щось. Прошу. Про мотоцикл. А, мотоцикл. А мотоцикл це е, наша давня любов мотоцикл. Е, це просто ну, в нього є якийсь шарм, любої речі, інженери працювали, якусь частинку себе сюди заклали. Е, наші інженери ще трошки, чесно кажучи, здерли із БМВ і багато що. Руль, наприклад, геометрія абсолютно, ну і, і двигун, і все. Е, можу порівнювати, в мене колись був R12 ще довоєнний БМВ. Сундап KS600 чотирьохциліндровий і Харлі, О, то е, ну, це так, до слова. О, то оці, е, ну, зрозуміло, що БМВ на той період, того періоду мотоцикли, вони на голову були вищі від того Харлея. О, ну і так, ті в мене вже їх немає, а це таке стоїть, періодично на, на ньому виїжджаю. Це цікаво вихлопні тут. Колись на воєнному заводі робили нержавейка, чи яку магіт не бере взагалі. Ну це так трошки. Діалог в сторону. Сидушки ці, до речі, вже зручні. Оце штрих, якого не вистачало. <laughs> Ми тільки говорили, що це якусь пані на нього. Це хороша сідушка. Якраз люба сідушка на нього поміститься. Так, ну все, на цій веселій ноті ми закінчуємо. Якщо комусь щось треба, будь ласка, Все найкраще.